Bonjour Internet, ici Souxi. Dans cette vidéo, je vais tenter de présenter ma chaîne, en tout cas telle qu'actuellement je l'imagine, n'ayant encore tourné aucune vidéo à part celle-ci, je ne fais que me projeter. Alors, petit internaute, tu n'es pas tombé sur une chaîne exceptionnelle contenant des effets spéciaux et tout, non, j'ai un matériel tout pourri et je compte m'en servir juste pour m'adresser à toi, parler de tout et de rien, surtout de rien parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vais juste m'installer face à ma caméra comme je le fais actuellement et traiter des sujets qui me viennent en tête. Bien voilà, je pense que j'ai résumé à peu près tout ce qui va se passer sur cette chaîne. Ça me fait plaisir que déjà que tu aies vu cette vidéo et je te dis à la revoyure Et je ne sais pas quoi dire, j'ai pas du tout prévu mon texte, <laughs> l'improvisation c'est trop dur. <laughs> enfin voilà. Alors mon but c'est de déjà d'apprendre à ne pas faire... Euh, ça sera un bon début, on va commencer comme ça. Car j'imagine bien que si je fais une vidéo de <laughs> ou oula, je raconte n'importe quoi. C'est moche.